I serve as a children's class teacher um, because I believe in the potential of children and all human beings and it's a joy to be working with children. Weil Freundschaft, Martin, immer ganz wichtig ist. an sie J'organise régulièrement des réunions de prière chez moi parce que c'est vraiment une grande joie de euh, pouvoir partager des paroles sacrées avec tous ceux qui m'entourent et aussi surtout leur faire connaître les paroles et la vision de Baha'u'llah. Euh, vision von Baha'u'llah pour moi, als richtig äh, gesehen, a weil ich dat will mat anderen et a weil ich hoffe, dass sie auch will mat machen äh, für ein, Welt äh, besser Welt zu Baha'u'llah est né à Téhéran le 12 novembre 1817. Ses enseignements attestent la noblesse de l'esprit humain. Il place l'unité de Dieu, des différentes religions et de l'humanité au cœur de la vie collective. Il affirme l'égalité des femmes et des hommes, prône l'élimination des préjugés et l'harmonie entre la science et la religion. Il promeut l'unité dans toute sa diversité. La vision de Baha'u'llah a été introduite au Luxembourg grâce au courage de deux femmes. L'une est Honor Campton, une Baha'i britannique qui arriva au Luxembourg en février 1947. Elle y rencontra Suzette Hipp, une dame luxembourgeoise qui devint en 1947 la première âme à embrasser la cause de Baha'u'llah au Luxembourg. Dans tous les pays, ceux qui sont attirés par le message de Baha'u'llah apprennent comment concrétiser ses enseignements. Chacun est invité à y contribuer. The children's class is a space and an activity that the Baha'i community offers to all the world for the development of uh, spiritual um, qualities. We learn universal and spiritual principles and different activities like songs and theater and stories that exemplify different virtues. Bienvenue tout le monde! Welcome and welcome Merci. à notre classe d'enfants. Euh, on va commencer euh, par quelques prières et après on va vite faire le tour euh, pour voir qui est là parce qu'il y a aussi des, des enfants que peut-être on ne se connaît pas tous. Et après, ensuite, on, on, chante. Oh Dieu, moi Oh chemin illumine la lampe. The children's classes are for everyone. Anyone can participate, children from uh, all backgrounds, or uh, religious backgrounds or not. <laughs> It's open to all the community at the local level. Here in Luxembourg, we have several children's classes and it's always taking place at uh, home, so in a different And it's nice to know that this is also happening all Et euh, elle est venue là et c'était quelque chose d'extraordinaire, vous vous rappelez ah Parce qu'il n'y avait aucune femme qui était médecin en Iran. Tu te rappelles, ah Lilo Oui. Alors, euh, et vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle a fait pour la suite euh, Des écoles. Ah, It's nice to see the, the different uh, evolution of the children in their advancement in their understanding of what a different virtue is, for example, generosity, what does it mean, and then how can I apply it to my life. Through different stories or in the conversation with children, they will, they will comment how they are putting this in practice in school or at home or even in the class. Uh, eh, okay. Et eh, vous avez dessiné de cœur. Qu'est-ce qu'on a besoin comme... Euh, euh, euh, l'amour et la compassion. L'amour et la compassion, OK. Donc, un, médecin qui est en train de, de soigner des gens a besoin de beaucoup d'amour pour ses patients, n'est-ce pas? La joie donne des ailes, elle nous donne des ailes. La joie The children's um, classes is um, um, it's a very nice tool to bring together different members of the community, of the neighborhood, to come together and realize that we have more things in, in common. And at the same time, it creates lasting uh, friendships among the children as well and it's a safe space for them to, to grow and, and develop uh, their, their character. So this has a positive influence in the long term in the, in the neighborhood and the, in the community. alles in Mittwoch? Ja. Hallo. Hallo. Hallo Hugo. Ja, gut. Gut und du? Ja, alles gut. E Prägenzgruppe as also se Gruppe vu Jorentlecher, die 12 bis 15 Joer hunn an déi äh, regelmäßig man eng Mani mat ze summe kommen fir zum Deel Bicher ze lesen mat Geschichten vun vu Jorentlecher, die en enleschen Alter ho wie sie, an déi sech gewisse Frostellen hiwer het lewen. Und dann aber auch für konkrete Projekte auszufeiern, äh, äh, die können hier Gemeng a Kommunitéit verbeeren. Wir können halt auch doch besser die Schriften verstohlen, die all die Gottesoffenbarer Brüche tun, weil wir zum Beispiel all können. kennen. Wisse dat war joch net de Fall für uns 2000 Jo kun net verreden sagen. wann Demos hat mensch all Land oder so also auch ein anderer Kach, weil sie eine andere Perspektive von der, Welt hat. Von der Welt hatte. Ja. Also ich meine, ein von den ersten Effekten ist größer Selbstvertrauen. Die Jungen merken, dass, sie, dass ihre Meinung wichtig ist. Dass sie, sie lernen oft, sie besser auch zu artikulieren. Sie, sie lernen schnell, ja, mehr Selbstbewusstsein zu für sich auszudrücken und Frohen zu stellen. Wie das Krishna? Dat is een aus eh, oh, Gottesbar den aus Indien könnt mhm. Norden. Service ass alles war den eben am mes primecht fir engem ze hëllefen. an dat kann abs ganz kleinessinn, wie zum Beispiel äh, eng ze hëllefen seg Hausaufgaben ze maen, an kann er woch abs mi grosses oder komplexesinn, wo en lo méileit ze summe bringt fir äh, zum Beispiel Dragoprafen zu goen. Ech war ma Silberfirune an do hat ma enger aller Madame, die hier hënne wie kann spazieren, wo mé sie dann spazieren sie Martin spazieren. Da ein Alter, wo en bewusstkrit viel Sachen, die rundrümmer geschehen, ähm, bewusstsinn viel wenig aus an dieser Gesellschaft und dat stellen sich op jeden Fall die froh, wie sinne schon dieser Gesellschaft, da weit kann ich dieser Gesellschaft bringen. Und Dann aber auch ähm, möchte, dass es äh, Junge gehen, die eben lehren über die spirituelle Qualität, wie lebt Freundschaft, Respekt, Gerechtigkeit, und äh, probieren, mit denen Prinzipien noch das Leben zu feiern. Bienvenue, très chers amis, dear friends, you are all welcome. Thank you very much for coming. Merci beaucoup d'être venu. On est comme toujours très très heureux de vous retrouver, de passer des moments de recueillement avec vous. Nous avons commencé à avoir ces réunions chez nous. Euh, pour nous, c'était l'occasion de tout d'abord de partager avec nos connaissances, nos amis, les paroles sacrées de Baha'u'llah et aussi d'autres écrits, de façon, comment dire, partager avec eux et aussi, pour certains, éveiller leur conscience de à quel point de telles paroles, de tels moments de recueillement nourrissent l'âme et apportent euh, énormément de, de paix intérieure. Le thème que nous avons choisi ce soir, c'est le thème principal apporté par Baha'u'llah Parola est venu pour l'avènement de l'unité de l'humanité dans toute sa diversité. Je pense que ce sont des, moments clés de la construction communautaire. Pourquoi Parce que c'est un moment où on se retrouve ensemble et lorsqu'on prie ensemble, on est sur cette euh, euh, dimension du cœur. C'est le cœur qui s'ouvre avec la prière, avec cette conversation intime avec notre bien-aimé, notre Créateur. Et il y a des sensibilités chez les, personnes qui font qu'elles peuvent plus facilement s'ouvrir les unes aux autres, se sentir proches, se sentir en confiance. Et alors on peut entreprendre des actions ensemble. On peut vraiment commencer petit à petit à se sentir faire partie d'une famille qui est unie, qui est solidaire, qui s'entraide. Commencer une réunion de prière, vraiment, finalement, c'est très facile. Il suffit de le décider et de le vouloir parce que la vie nous offre des tas d'occasions de partager une prière avec quelqu'un. J'avais un ami qui euh, passait par un moment très difficile parce que sa femme était très malade. Alors je lui ai spontanément dit, je vais prier pour ta femme, pour qu'elle guérisse, pour que ses souffrances soient allégées. Et il a été extrêmement touché alors qu'il n'était pas extrêmement croyant ou pratiquant d'une religion. La réaction est toujours assez émotionnel parce qu'il y a peu de gens qui aujourd'hui sentent qu'on pense à eux si spécialement. Prier pour quelqu'un, ça veut dire pendant un certain temps, même si ce n'est que deux minutes, penser très intensément à cette personne et lui souhaiter du bien et lui envoyer des bonnes énergies, de bonnes vibrations. Qui peut être indifférent à ça Zentral beim Studiekreis ist, dass man äh, sich mit den Bahai-Schriften auseinandersetzt. Das heißt, was, was sieht Baha'u'llah? Und die, die das sind zu mehr, es geht nicht darum, für das allein daheim zu studieren, sondern mit anderen. Also es gibt eine, eine Sequenz von Büchern, fängt natürlich mit dem Buch 1 an, und da geht es darum, was sind Bahai-Schriften, war das Lewen, awer das den Dod, war das gebiert. Et geht einfach darum zu gucken, dat wat Behauler seht, fir dat ze verstoen a fir een Austausch zu hummer anere noch. On va passer à la deuxième partie de notre soirée qui concerne ce livret qui s'appelle Enseigner des classes d'enfants pour des animateurs de classes d'enfants. also gibt eine Sequenz von, vun Zéng Bicher de moment an dats dann nicht fertig. Einer Bücher ist geplant, wie zum Beispiel Troll von der Familie, Und äh, e vun den lächte Bicher geht dem äh, Berodung, also kollektiv Entscheidungen hëllen ze summen, wat de ganz spannend Aber ass. But children don't have this attitude. They still have the curiosity und die innocence to to and want enthusiasm. to. Enthusiasm. Uh, yeah, enthusiasm for as long as you as a teacher also have the enthusiasm. Für mich wat sich geändert huet die Nation vu Freundschaft. mat anderen zu summen iwwer äh, Dave Sache schwätzen, iwwer philosophisch Sachen, Sachen die als parieren, Sachen die mat Glaven ze den hunn, as es war den net unbedingt äh, überall am Alldach fënnt. An die Heimmoment, as sie wirklich Spezialmomente, wo ihr wirklich no denkt, iwwer wat man ich wat engem lewen, a wie kann ich mir lewen an de Grapp holenllen. uh, the world needs now uh, more awareness and conscience about our true essence as human beings. Mein Fall braucht Leute, die äh, Fähigkeit tun, Gemeinsamkeiten zu sichern, an Differenzen, ob Differenzen zu gucken. message de Baha'u'llah, il est à plusieurs niveaux, mais pour moi, c'est vraiment euh, l'unité de l'humanité qui est le message essentiel. L'unité de l'humanité dans l'amour de toute sa diversité. Hier seht den als ein Mensch haut, den sich umdenkt von der Menschheit ersetzt, den etwas für, sing, für die anderen Leute mischt. Und, und das war für mich etwas äh, je me suis haut nach so 200 ans après la naissance de Baha'u'llah, ses enseignements continuent à inspirer des millions de personnes, transformant de nombreux quartiers, villages et villes dans tous les pays du monde. La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens.